打得好啊！跟住叫我攞張卡卡我，好冇？哇！咁你出到乜嘢啊？我咪呢過嚟㗎，你望下，你望真啲係咪呢個嚟㗎？